百秋武道具店の動画昔々あるところに村の子供たちにいじめられているゴマアザラシくんがいましたいじめっ子たちはとても強そうですたまたま通りかかったカエルくんは怖かったけど勇気を振り絞ってゴマアザラシくんを助けてあげましたカエルくん助けてくれてありがとう何か私に恩返しをさせてください2つの中から選んでね1つは切り返しが上手になる方法を教えます 2つ目は任天堂 switch の大乱闘スマッシュブラザーズを挙げますどっちがいいですかもちろん大乱闘スマッシュブラ切り返しが上手になる方法ですねわかりましたでは一緒に切り返し仙人のところに行きましょう確かこの辺にいるはずなんだけどな切り返し仙人どこに行っちゃったんだろうなあいたいたいたカエルくん切り返し仙人を引っ張り出すの手伝ってよいしょよいしょよいしょ おああなたが切り返し仙人ですか想像していたのと違いましたき切り返し仙人はどうして面だけかぶってあとは裸なんですか切り返しはね剣道のね基本が全て詰まっとんじゃ切り返しを見ればその人の剣道がわかると言われてるんじゃぞ切り返し仙人は洋服は持ってないんですか切り返しにはね メリットがね、たくさんあるぞ。姿勢や刃筋、手の内、足さばき、間合いの取り方、呼吸法など、いいことだらけじゃぞ。切り返し仙人は寝る時も裸なんですかただしね、切り返しはね、楽にやろうと思えばね、いくらでもできるんです。自ら進んで苦しい切り返しができるかどうかが分かれ目じゃ。 剣道が上手な人は間違いなく切り返しも上手だからな。切り返し仙人、ちょっと話を聞いてください。奥さんはいないんですかこんにちは、百神武道具店のかですよ今日は切り返しやりましょう。それでは早速スタートです。細かいですよ、今日も。まずは切り返しを始める前、 切り返しを単なる準備運動や整理運動と思ってる人はね、ここがいい加減なんですよ。もうここ見ただけでわかるんですよ。だから、もったいない。せっかくなんで、えー、切り返しはですね、市内の先と先、先と先で切り返しをやる側が今できる最高の姿勢、体重バランス、しかがみ、左足浮かす、最高の構えでもって最高の声、いやーと、この市内の先と先の間合いで、まずは行います。そこからもう覚悟を決める。 覚悟を決めて一足一に一歩入るここからが切り返しですまずはここをチェックしてください切り返しの振りかぶりが小さい人がいます。顔の前や体の前で、ここだけで切り返し、腕だけで切り返してる。これは、いくら早くできても、えー、切り返しにはなってないです。切り返しっていうのは、思い出してください。肩を作ってるんです。構えて、大きく振りかぶります。大きく振りかぶる。どこまで振りかぶるかというと、左手の下から相手が見えるとこまで。 左手の振りかぶった下、左手のですよ、左手の下から相手が見えるところまで振りかぶります。毎回。で、振りかぶるときに構えが、手がね、こうなっちゃう。こうなっちゃう。こうならない。まっすぐ来る。そして脇を開ける。そうすると、何がいいか。肩が使えて、肩でここね、三角筋のこの肩が使えて、肩甲骨が寄るんですよ。肩甲骨が寄る。そし、こまで大きく毎回振りかぶります。 振り下ろす時には右側も左側も45度の角度でやるのは知ってると思うんだけどまあ右側はいいんですよなんだけど左側を振る時になんかね真上からなっちゃうの真上からなっちゃう右はできるでも左からこうなっちゃう正しくは右左側もこうでしょこれなんでかっていうと手首が返ってないんですよね手首が返ってないだから右側を手首こう返したら左側は気持ち大きく返すぐらいでちょうど45度になります 左側をちょっと意識して意識して返すぐらいでちょうどいいですそれと振り下ろす時に毎回毎回手を伸ばすことしっかり伸ばすそのためには手がこういうドラえもんの手になってるとできないんですよドラえもんの手じゃダメなのこういうドラえもんの手じゃダメこういう手なんてねこういう手これ何かっていうと近いのはもうねテレビのリモコンです テレビのリモコンをこうやって持つ人いないでしょテレビのリモコン持つ時はこうやって持つよねこうやって持つで親指でこうやってこの指力入ってないこの指で持ってるこれまさに市内の持ち方と一緒なんですよこれでエアコンでしょテレビでしょビデオ下の方にあるビデオほらこういう手ですよこういう手この手この2本3本で持つこういう手で、えー、竹刀を振るとしっかり手を手の内も返して竹刀が伸びるということですね これも大事ですね左拳っていうのは体のまっすぐ正中線っていうんですこの前をこうやって通るだけなんですこうやって通るだけ右手がこうやって動くんです右手がこうやって動く右手がこうやって動くけど左手っていうのはこういう動きだけですこうでしょこうでしょ右手こう動かしてこうですこうこうこうこう左手はまっすぐ外れないよくあるのがこうなんない こうなんないこうなんない左手は真ん中左手は真ん中右手を大きく動かす右手はまあ肩の位置でねまっすぐ分かるんだけど左手はどこかっていうと水落ち肋骨肋骨真ん中の柔らかいところ水落ちの高さまで左手を下ろしてやる必要があります右でも左でも同じだよここまで下ろしてやる何がいけないかっていうと打った時にこうなっちゃう人いるんだよね左手がこうなっちゃう人 こうなっちゃうすこれはもうね左手が効いてない証拠です左手はここ水落ちこの高さ右手は肩の高さまっすぐこれを守ってください次はね剣道がちょっと上手になってきた子によくある間違いなんだけど、竹刀をね、こう横からやっちゃうようになるの。横から回すの。これなんでこうなるかっていうと、元立ちの人がこう竹刀を立てて受けるでしょ 立てて受ける立てて受けるから竹刀を横から回すと竹刀がねパシッてやっぱ当たるのよ楽なのこれ楽なの竹刀横から当てると構え受ける方がこうなってるからこうなってるからでもこれは全然ね手の内が効いた打ちにならない手の内効いた打ちはやっぱり斜め45度これで打つと竹刀が流れちゃうんだよね流れちゃうのだから流れないように手の内をピシッとその瞬間止めないといけないこれが苦しい本当の切り返しなんですよね 構えてるところ横から当てる楽なの斜めに45度で当てる難しいの流れるから手の内をそれでピシッと締めるこれが切り返しですちょっと難しいねこれはねだからこの相手がねまっすぐしない構えてるとこに45度で打つっていうとこう流れちゃうんですよ流れちゃうでも流れないようにここで止める止める止めれるようにスパンスパンスパンって打つといいことがあるんですそのいいことは何か連続打ちができるんです連続打ちが手の内で ここ流れないで、スパン、スパンできるようになってくる。これ切り返しなんですよ。切り返しが上手にパンパンパンパンって打てるようになると、連続技がパンパンパンパンパンって打てるようになるんです。これ繋がってるんですよ。細かい話が続いてごめんね。なんかね、やっぱりね、ちっちゃうと大変なんだよね、切り返しは。えじゃあ行きます。次は、市内の打突部位でちゃんとメインを打ちましょうって話。えー、よくあるのがね、この辺、 市内をガチャガチャ切り返しやって先生が急にねパッと外して市内を外すと下ろしたらスカッてなっちゃう人スカッてなっちゃう人いると思うんだけどこれは相手の面を打ってないです市内をただガチャガチャやってるだけなんで、えー、しっかり面を毎回当たるように打ちますただそれを途中で受けられてるだけ先生がだから途中でパッと市内外したとしてもしっかり面を当たるようにこういうのを心がけましょう まあ、中学生や高校生に多いと思うんだけど、上手になってきてリズムが取れるようになってくると、えー、頭、膝、腰なんか使ってね、上下に、うわー、うわー、うわー、うわーって、こう、上下で動きながら切り返しをやっていくようになるんですよ。そうすると、まあ、かっこいいからね、一見派手でかっこいいからそうなってくるんだけど、これ実はね、あんま良くないんですよ。次のレベルに行きたい人は、できるだけ頭上下運動ささないです。剣道で体が上下運動するってあんま良くないことなんですよ。水平のままこう動かないといけない。 このまま肩を大きく使って切り返しを打てるようになってくると次のレベルいけるから実は切り返しって息を継ぐ呼吸をするタイミングも決まってるんですよこれをもう僕今日一番痛かったのはこれこれをいい加減にやってるといい加減な剣道になっちゃうんですよ息遣いを変えるだけで上達しますもう間違いないですはい、えー、出ましたいつもの全剣伝剣道指導要領いきますよ息継ぎのところ息の継ぎ方は 正面を打ち相手に接近したところで息を吸わせ左右面を打ち終わり間合いを取って正面を打ったところで息を継ぎ斬新を示さ示すようにさせるとこれはちょっと文章だと分かりにくいんで、えー、ちょっとお仏壇からこれ借りてきました他に音が鳴るものはなかったんで息継ぐところでティーンって鳴らすからねこう構えておいていくよいやーめー めめめめめめめめめめわかった悪い例やるよ悪い例はいやーめーめめめめめめめめめめ どう全然違うでしょ正しい息遣い最後にもう一回だけいきますいやーいっぱい入ってめーめーめーめーめーめーめーめーめーめーめーこの2回ですもうね苦しいところ分かってるんですよめーめーめーめーめーめーめーめー9本やった後の最後の正面打ちまでの間に息を継がないことなんですよここ苦しいの分かってる だからこそほとんどの人がやってないんですよほとんどの人やって特に大人の人やってないだから子供たちにも見られてもいいようにめめめめめんめんに一緒にやりませんか次は足さばきですね。えー、トラシ足さばきは、 送り足でいきます。送り足よく見とってくださいね。いやー、一歩入って、めんここから送り足です。めん、めん、めん、めん、めん、めん、めん、めん、めん、一足一頭から、めん。悪い例はいきますね。いやー、一歩入って、めん、めん、めん、めん、めん。これ、歩み足しています。めん、めん、めん、めん、めん めーん、めーん。きちっと切り返しは送り足、送り足、送り足していきます。元たちは反対に、やーめんで耐えたり受けたら、めんめんめんめん歩み足です。めんめん歩み足で大丈夫です。 切り返しの最初と最後の面はもう特に大事にしてください。特に大事に大きい面を心がけて、周りも考えてください。最初だったら最初先と先から、いやー、一歩入って、一足一刀になったところから、できるだけ大きい面をパーンちっちゃい面じゃないよ。切り返しは大きい面だよ。大きい面打つし、最後の面も、面面面面、面ってこう下がって下がって、いいままで下がって、そこから気を抜かずに、縁を切らずに、ザーンパッ ここまでじゃあ最後にね、僕はこの間 YouTube 何気なく見てたら、もうすごい切り返しだなって思ったのがあったんでご紹介してきます。もうぜひ見てください。えー、リンク説明欄にね、貼っておきますんで、ね、その動画のタイトルは、えー、レッツケンゾさんの高画質、えー、試合前ウォーミングアップ、警視庁編、平成28年第65回東京都剣道大会。その大会の、ね、前にウォーミングアップしてるのがあるんですよ。で、警視庁の先生方がこう、 してるんです切り返しやってるんですけどやっぱりねみんな大きくてね綺麗なんです刃筋も綺麗体ぶれないもうすごいからぜひ見てください、えー、1分33秒の、えー、初代選手将代先生の切り返し特に見てくださいもうこんなのできたらいいな僕も練習しよう今日もご覧いただいてありがとうございましたまたいつかお会いできる日を